punya harta, emas, dan lain sebagainya, tidak akan dapat membayar nikmat yang Allah berikan. ya karena innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar rezeki yang sangat banyak sekali dan tanpa perhitungan Allahu akbar Teman-teman sekalian kita semua ini hanya sementara di dunia ini ya kan Bentar lagi kita akan mati Bentar lagi kita akan dipendam di tanah Masya Allah Allahu akbar dan apa yang sudah kita persiapkan di dalam kehidupan kita ini. Berapa umur kita? 30, 40, 50, 70 tahun. Berapa tahun yang kita sia-siakan? Ya, berapa banyak usia kita ini yang kita sia-siakan, tidak mengerjakan apa yang diperintah Allah, malah mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Allahu akbar. Perbanyaklah kita beristighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ila Allah fi yaumin mi'ata marrat." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kata Rasulullah dalam sehari ya seratus kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar di dalam sehari seratus kali apalagi kita yang berlumuran dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah maksum ya, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, siapa yang memberi jaminan kepada kita bahwasannya dosa kita semuanya diampuni? Tidak ada. Maka daripada itu, lakukan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia di dalam dunia ini semuanya akan merasa rugi sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Demi masa kata Allah dalam Al-Qur'an sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali siapa illalladzina amanu ya kecuali orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman ini beriman kepada Allah ya lurus hatinya kepada Allah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala ya beriman kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam rukun rukun iman dan yang beramal saleh senantiasa melakukan amal perbuatan baik dan selanjutnya adalah mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi saling menasehati watawasau bil haq menyampaikan kebenaran ya. Saling memberikan memberitahu kepada orang-orang wah ini benar yang diperintahkan Allah dan ini yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta berpesan-pesan ataupun menasehati watawasau bisab tentang kesabaran. Jadi apabila kita dalam kehidupan kita, dalam diri kita ada iman dan juga kita beramal saleh dan juga apa? berpesan kepada apa namanya orang-orang tentang kebenaran berdakwah seperti itulah istilahnya dan yang terakhir adalah berpesan juga nasihat untuk senantiasa sabar dengan segala ujian yang Allah berikan. Nah, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang tidak akan merugi di akhirat kelak. Allahu akbar. Oke okay guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian dari Facebook ini guys ya, yaitu sejarah kata Melayu dan bahasa Akadi di Irak guys oleh Profesor Dr. Solehah Yakub. Nah, langsung saja guys kita tonton videonya. Let's go. Allah. Keris dan tanjak guys, Masya Allah Terbaik openingnya Saya Profesor Dr. Saleh Yaakob. Saya uh, produk ataupun keluaran uh, Universiti Islam Antarabangsa. Okay. Uh, takhusus saya, Specialisation saya dalam bidang falsafah Nahu Arab dan pemikiran linguistik. Sebelum saya menerangkan siapakah orang Melayu, kita perlu tahu bahawasanya uh, bagaimana muka bumi uh, semenanjung Malaysia ataupun uh, tanah Melayu pada ketika dulu. Kita berdasarkan kepada uh, uh, dapatan yang kita dapat daripada uh, geological approach bahawasanya alam uh, semenanjung tanah Melayu ini uh, tenggelam Aha. pada tahun 6000 6000 tahun yang silam. Jadi kalau kita ingat di situ 6000 tahun dia bersamaan dengan uh, banjir besar Nabi Nuh. Oh. Ya. Jadi maksudnya di sini kalau berdasarkan kepada kenyataan itu ataupun bukti kajian itu alam Melayu ini uh, banjir besar Nabi Nuh itu berlaku di seluruh dunia. Maka benarlah apa yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Ya, ia berbeza dengan apa yang disebut dalam uh, modern uh, modern writing scholars. Dia berbeza. Modern writing scholars mengatakan ianya di di tanah Arab saja. Okey, back kepada soalan Melayu itu tadi. Apabila kawasan di semenanjung Melayu ini uh, tenggelam, maka hanya muncul adalah pulau-pulau. Sebab itu kita dapati dalam uh, Merau Mahawangsa uh, dinamakan Pulau Serai. Disebut pulau, ah. Pulau oh. Serai, Pulau Kerengga kerana sepanjang bajaran Titiwangsa itu yang muncul sebagai pulau itu kawasan yang agak tinggi. Sebab oh. kawasannya dipenuhi air dan kawasan yang paling banyak dipenuhi pada ketika itu ialah di kawasan Tioman. 5,900 meter. Ini ada dalam kajian. Ya berbalik kepada bagaimana pula ada manusia ataupun orang menetap di situ. Sebenarnya sebelum itu sudah ada orang. Sebelum sebelum uh, 9000 BC itu, 9000 tahun dahulu, sudah ada orang menetap di sini. Berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh Graham Tegut. Profesor Graham Tegut dalam bukunya 2000 Years of the Language of the Chamic Language. Okay. 2000 Years of the Chamic Language, dia memberitahu bahawa sebenarnya terdapat, sudah terdapat manusia yang dikatakan homo Sapien itu mendiami gua-gua di sekitar uh, Kedah, di selatan Thailand, di selat di Patani, di Kelantan, bahawa mereka itu adalah manusia. Tetapi mereka berbadan kecil dan dinamakan hobbien. Okay. Itu. Jadi justru di mana orang Melayu? Istilah Melayu itu mengikut kajian saya ialah orang yang datang ke tempat tinggi ataupun orang yang menetap penempatannya di tempat tinggi. Perkataan ha. ur itu adalah tempat tinggi. Dan bila kita buat kajian lagi, dia ada kaitan dengan wilayah ur di Iraq. Wilayah ur di Iraq. Kalau anda uh, uh, melihat ya kepada peta-peta yang bagi wilayah Iraq itu oh, dia ada ur, ur, Lagash, Kish, Shurupa. Itu adalah wilayah-wilayah yang muncul sesudah banjir besar Nabi Nuh AS. Allah. Dan Ur itu, kenapa dikenali sebagai Ur? Kerana di situ terdapat zigurat. Zigurat itu ialah satu bangunan, dia macam piramid. Uh, dan di situlah diletakkan kubur Raja-Raja Purba. Ah. Ya? Dan di Ur itu jugalah Nabi Ibrahim AS berasal. Asal Nabi Ibrahim AS adalah dari Ur. Nabi Ibrahim dari Ur. Epic Gilgamesh itu daripada Uruk. Ah, dia ada ur, uru, lagash, uh, kish, syurupa dan dilmun. Banyak lagi kawasan-kawasan yang kita tak dengar dah sekarang. Allah. Ya. Itu. Justru orang Melayu ini ialah apabila Nabi Ibrahim alaihissalam telah memerintahkan dua orang anak baginda iaitu Medan dan Midian ini terdapat banyaklah kita kita tafsir Aha. ya saya boleh sahkan itu bahwasanya diminta datang ke kawasan timur jauh seolah-olah dia kena pergi balik ke tempat mak dia. Dan kita faham bahawa bahawasanya Medan Midian ini hasil daripada pernikahan Nabi Ibrahim AS dengan Keturah. Ah. Siapakah Keturah? Keturah merupakan wanita campa. Wanita campa dan jika kita Google nan terang itu dulunya adalah Keturah. Namanya Keturah. Tetapi nama Keturah itu bukannya nama asal. Nama asal bagi, uh, beliau adalah uh, Imtali bin Yakfur, binti Yakfur. Ini disebut dalam Tabari. Imtali binti Yakfur ataupun Anmuta. Ada yang katakan nama dia Anmuta. Tetapi apabila beliau sampai ke Palestin pada ketika itu melalui pelayaran orang-orang Phoenician, ya, maka pendeta-pendeta Taurah pada ketika itu menamakan beliau adalah keturah. keturah. Keturah ini di dalam bahasa Ibrani bermaksud bahur. Dalam bahasa Arab bahur. Bermaksud kayu gaharu. Ini disebut dalam Jawad Ali. Profesor Jawad Ali menyebut benda itu. Dan ada dalam catatan itu. Allah. Ya? Sebab itu kita boleh tahu, oh maksudnya adalah keturah bahur. itu bahur. Bahur dalam bahasa Melayu adalah gaharu. Okey. Apabila baginda uh, Ibrahim alaihissalam salam uh, pada ketika itu uh, sibuk dengan uh, melayan Ismail kan dia kawasannya jauh-jauh antara Nabi Ismail Nabi Ishak Nabi Ishak di Palestin Nabi Ismail itu di Makkah dan apabila wafatnya Sarah alaihissalam maka Ishak uh, meminta baginda berkahwin dengan Keturah Ishak masa uh, Keturah masa itu menjadi uh, pembantu kepada Siti Sarah menjadi pembantu dan meminta berkahwin dengan uh, baginda uh, Ibrahim alaihissalam dan pada ketika itu juga Siti Hajar sudah meninggal. Allah. Siti Hajar meninggal dulu kemudian Siti Sarah. Apabila Siti uh, apabila berkahwin maka melahirkanlah uh, enam orang termasuk midan-midan itu tadi. Ya. Dan apabila diarahkan, nah itu saya back tadi sekarang kita masuk pada yang asal ni. Apabila diarahkan ke ke timur jauh itu, maka apa yang dikatakan oleh eh, dua beradik tadi? Ayahanda, ayahanda ini ingin mengantar kami ke tempat yang jauh, ke, te- ke tempat yang kami tidak biasa, ke tempat yang banyak benda-benda asing bagi kami. Yang benda-benda yang liar. Kenapa kami yang dihantar? Kenapa Ismail dan Ishak bersama kamu? Itu Allah. disebut dalam kita tak tafsir. Maka apa yang Ibrahim jawab? Nabi Ibrahim jawab. Nabi Ibrahim AS jawab, uh, itu yang diarahkan olehku. Itu yang diarahkan olehku. Kamu pergilah ke sana, kamu ajarlah orang-orang di sana tentang ilmu yang kamu dapat di sini. Dan mereka yang menerima ilmu kamu itu akan menjadi uh, umat terbaik. Penduduk bumi yang terbaik. Kerana di kalangan mereka akan terpilih menjadi raja. Itu yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Saya boleh tunjuk dalam At-Tabari. Okey. Jadi berdasarkan kepada kenyataan ini, maka Medan Median datang ke sini dan uh, ketika dia datang itu, saya sebagai seorang pengkaji, dia mesti melalui Sungai Batu. Di sinilah bermulanya sejarah Sungai Batu. Saya sudah berbincang dengan Prof. Mokhtar dan beberapa orang lagi. Daripada Sungai Batu, untuk tembus ke Teluk Siam, ada dua sungai daripada Sungai Batu untuk ke ke Tanah Merah Kelantan ada satu sungai. Maknanya ada tiga sungai. Dan sungai itu besar, lima kali lebih besar daripada sekarang. Sebab itu kapal-kapal besar boleh lalu di sana, melalui jalan itu. Allah. Ya. Jadi, dua sungai ini tembus ke Teluk siang Sekiranya anda membaca buku yang ditulis oleh uh, Western Scholar sebelum 2017, anda tidak akan dapati bahawasanya sungai-sungai besar ini telah melalui sungai batu. 2007 ya Western guys, ya. scholars akan menulis kapal-kapal akan melalui kerah. Kapal-kapal akan melalui takwapa. Mereka tidak menulis tentang laluan sungai batu ini. Sebab pada waktu itu, kajian sungai batu oleh Prof. Mokhtar belum lagi terhasil. Kajian sungai batu terhasil 2017. Jadi daripada sini, berlaku pelayaran besar-besaran. Kita maklum tadi, tu 600 6000 BC 6000 BC airnya besar airnya tinggi jadi dia punya kapasiti untuk kapal berlabuh berlayar itu maritime punya uh, kawasan itu tinggi kemudian bila masa dia sampai ke sini 2000 BC kalau 2000 BC air sudah surut sikit tidak sebesar yang pertama itu tadi jadi daripada sini kita dapati bermulalah episod yang kita nanti nantikan iaitu bagaimana pula hubungan wakil daripada uh, median-median itu berhubungan dengan orang-orang yang ada di sini. Ah. Sebab itu perkataan ah. ur yang digunakan. Hmm. Malah itu adalah orang. Ur itu tinggi. Orang tinggi. Itu disebut dalam kitab-kitab uh, dalam bahasa uh, akadi. Tulisan akadi. Bukan tulisan Hebrew. Kalau kata tulisan Hebrew, dia ambil sesudah itu. Tulisan asal adalah dalam tulisan Mismariyah. Dia bukan dalam tulisan Sanskrit. Bukan Allah. dalam tulisan uh, Greek dan sebagainya. Dia mesti dalam tulisan Mesmeria. Itu adalah tulisan yang diiktiraf oleh ahli sejarah dunia. Bahawasanya tulisan paling awal atas dunia ini ialah daripada Epic Gilgamesh. Ini kitabnya. Epic Gilgamesh. Malhamah Gilgamesh. Lebih kurang 4,000. 4,000 BC. Tak bisa Di baca. Diiktiraf oleh Profesor Tahar Bakir. Dan ia bukan bahasa Sanskrit. Justru kita maklum di sini bahawasanya akan ada satu isu besar di sini. Apakah bahasa di Sungai Batu pada ketika itu? Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan sangat-sangat bagus sekali guys di sini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Saleh Yaqub. Wow, ini ilmuwan dari Malaysia guys ya. Bagaimana asal kata daripada Melayu dan bahasa Akadi di Irak guys. Jadi bisa dikatakan ya keturunan Nabi Ibrahim itu dikirim oleh Nabi Ibrahim ke Melayu ataupun ke Semenanjung seperti itu guys ya. Allahu Akbar ini sangat bagus sekali ya kita akan mengikuti mungkin lebih lanjut Profesor Dr. Soleh Hayakub ini guys ya untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana asal usul daripada manusia di zaman dahulu yang mana banjir setelah Nabi Nuh alaihissalam seperti itu guys ya wow oke okay, sangat sangat bagus sekali guys Allahu akbar Allahu akbar Oke mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Dan jangan lupa untuk follow juga di Profesor Dr.